这条路高木西巴丹，阿瑞普哟，老黑巴丹，给卡套有些做不有。 pitayo sabaka la la la ne la ma la me de de so da the love me kwa to mi ga sa bo la ko a kwe da take a pill and so ba so la kwe te sha sha to mu se wa to ele po se pla hila da se ke to du ho ke i po po te pa po to we ta khô khè Tại bli tu bà bì to tên tên nê Bà quên bì ngà băng ta e Ua giọt là hạ vô tên nê Tại bli sẽ ta ta ta ta Bà ta hi khá lâu bà sư Bà ta ta ta khô